miles. Essa é uma quina. Aqui é a sulfatina, que é um pozinho que eu jogo no meio da bactéria. A esterilha é muito pesada. E aí eles tipo, não aguentavam mais